श्री सजगुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु य नमः ॐ श्री सद्गुरु Sadhguru Gracias. बेङ्ग ॐ श्री साहित्य Guru. श्री सद्गुरु é Guru. أدعو श्री ॐ श्री सद्गु you. सद्गुरु